暗闇に紛れて戯れる秘密たちがうごめく街許されるべき自由を剥ぎ取る声なきシュプレイコール好き嫌いの集まりで正義を決めつけるようなつまり ゃ誰も彼も呼吸することもできないじゃない彼とこの体に甘い言葉より愛ある暴力が欲しいそれ以上望まないのに絡みつく腰